Wiki iliyopita ndi ilianza, alafu ikapomoa kidogo. Siku yenye linafuata alafu ikapomoa, ikaanza nini, ikaanza kuendelea mpaka leo. Hii siku hii wiki ni ya pili sasa, hatujaiona. Hapana, hatujawaiona, ni leo tu tumeona hii eh, hii mwaka. Mimi ningependekeza ya kwamba kama serikali inataka kukuja ikuje kwa saa hii, isikuja baadaye, kwa sababu baadaye mambo ambayo yatakuwa yamefanyika hapa yatakuwa vibaya sana.